Вечность я для тебя не пропасть Место изюма честность Средство забавы похоть Я для тебя не солнце Ты для меня не небо Не ощущая горечь Чайки давились хлебом Ты для меня не вечность Я для тебя не пропасть Место изюма честность Средство забавы похоть Знаю ты где, я не знаю с кем Не знаю куда идти если верить глазам, послезавтра дожди Очень жаль, но видишь снова не